हेलो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग आप लोगों का स्वागत हमारी एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में आप सभी को एक इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रंग दे रंगोली तो आप लोग को पता होगा वो इवेंट मतलब अभी टाइम है उसको खुलने में मैं जाके दिखा देता अभी कितना टाइम है आप देख सकते हो मैं इधर गोटू पर क्लिक करूँगा और हम पहुँच जाएंगे अपने इवेंट की तरफ उसमें हमको एक कॉस्ट्यूम मिल रही है जिसका नाम है रंग दे रंगोली ये ओपन होगा ट्वेंटी नाइन तरीक को ये वाली तो ये मैं इवेंट बताऊंगा कैसा होने वाला है आप कैसे कंप्लीट करोगे वो भी सबसे पहले तो आप लोग जो भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना भाई लोग ताकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूं और एक छोटा सा लाइक भी कर देना तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये इवेंट बहुत ही सिंपल होने वाला है आपको मतलब किल करने पे किल करना होगा जितने किल करोगे आपको उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे रिवॉर्ड्स क्या टोकन मिलेंगे टोकन रिवॉर्ड्स नहीं बोलेंगे टोकन बोलेंगे उसको तो टोकन मिलेंगे उसमें आप लोग फिर उसको रिडीम कर सकते हो फिर उसके बाद आपको फिर वो देखने को मिल जाएगा कॉस्ट्यूम उसी के साथ तो और भी छोटे मोटे रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएंगे चलो हम बढ़ते हैं अपने इवेंट की तरफ भाई लोग जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे हमको रंग दे रंगोली इवेंट देखने को मिल जाएगा ये इवेंट बहुत ही सिंपल होने वाला है और मैं बताऊंगा आप लोगों को आप लोग सिंपली इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो और बहुत ही सिंपल इवेंट है तो मैं बता देता हूँ आपको get one rangoli paint for every five kill आपको पाँच किल करने हैं हर मैच में अगर अलग अलग नहीं हर मैच में पाँच किल करने हैं आपको एक रंग मतलब कलर देखने को मिल जाएगा उस कलर से आप ये जो रंगोली देख रहे होंगे ये रंगोली आप फील कर सकते हो कलर इसमें तो आपको सिंपली ऐसा ही करना है हर मैच में पाँच किल करने आपको कलर मिल जाएगा आप इसको एक दिन में भी कर सकते हो कंप्लीट वैसे ये सात तारीख तक चलेगा आप एक दिन में भी कर सकते हो बहुत ही सिंपल है तो आप देख सकते हो कि इसके बाद है कंप्लीट रंगोली टू क्लैम जैसे ही आपकी रंगोली कंप्लीट हो जाएगी आप ये बंडल क्लेम कर सकते हो बहुत ही ओपी इवेंट है और सबसे इजी इवेंट है आज तक का अगर कोई बच्चा भी होगा ना उसको रंग तो भरना आता ही होगा ना तो वो भी कंप्लीट कर सकता है तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में bye bye to all like करते हुए जाना साथ में एक सब्सक्राइब का बटन दाब देना बाय बाय